પૂનમ ઓડિયો વિડિયો સોલ્યુશન પ્રણાલી પ્રસ્તુત गर्दछ बझाङ जिल्ला केदारस्याउ गाउँपालिका वडा नम्बर दुई जुक गाउँमा बस्ने गुवा हिरा ओखेडा र आमा चन्द्रमती देवीको कोखबाट जन्मनुभएका मिठा स्वरका धनी नवयुवा गायक कलाकार गौतम ओखेडाको पहिलो देउडा कोसेली दैवमुखी यसो क्यारी बजारमा सर्वत्र उपलब्ध छ उहाँलाई स्वरमा साथ दिनुभएको छ चर्चित गायिका रेखा जोशीले भने सल्लाहकार हुनुहुन्छ गायक बिबिसी चुनारा गायक रमेश ओखेडा डाक्टर सन्देश ओखेडा हाम्रो अ पवन बिसी पुष्पन स्वीकार स्वीकार्नुहोस् गौतम ओखेराको पहिलो देउडा कोसेली दैवमुखी यसो क्यारी सम्झन्छु उही दुःख सुखमा साथ दिने जीवनसाथी रेखा देवी ओखेडा र एक मुटुको दुई टुक्रा प्यारो छोरा आर्यन ओखेडा काका कलक ओखेडा बलबहादुर विक दिदी निशा देवी चुनारा दिदी सुशीला ओखेडा उमेश विक काले नेपाली र धेरैभन्दा धेरै सम्झन चाहन्छु जन्मभूमि र जुग गाउँ परिवार धन्यवाद छ मङ्गलम रेकर्डिङ स्टुडियो परिवार सामाखुसी त्यसै गरी यो गीत पुनम अडियो भिडियो प्रणाली मार्फत बजारमा सर्वत्र उपलब्ध छ बैगी आउला सुवार दैव मेरी एक विषी अध्यक्ष चक्रविक प्रो अ धनलाल नेपाली प्रो अ कुम्भराज विक काका अर्जुन ओखेडा भाइ दीपक ओखेडा सुशील विक दिनेश ओखेडा पुरन विक मुकेश विक मदन विक खुने ओखेडा भान्जा सन्जु ओड र मङ्गल ओखेडा